Charles Ecole, état agronome et des techniques agricoles en faveur des bénéficiaires chez la map Je suis conscient de l'extrême pauvreté de certaines familles rurales. C'est pourquoi j'organise des champs corps pour la vulgarisation des meilleures techniques agricoles pour la production du maïs. On a constaté que les pratiques traditionnelles ne donnent pas une production suffisante de maïs pour couvrir les besoins alimentaires des familles plus pauvres. Pour cela, nous organisons régulièrement des champs écoles qui permettent aux agriculteurs d'accueillir les compétences nécessaires pour améliorer leur production. Ils acquièrent aussi des habitudes d'utiliser des techniques qui préservent la nature. Les agriculteurs sont initiés à la bonne préparation du sol en respectant la première et la deuxième labour. Nos agriculteurs commencent à utiliser des semences sélectionnées fournies par les services spécialisés pour un meilleur rendement. La fertilisation organique et Rossemi sont font à riz et à Poquet. Le cerclage se fait un mois après Rossemi. Ils apprennent à le connaître et à contrôler les maladies et les ravageurs comme les cochenilles défoliantes. Ces contrôles se font au moins une fois par semaine. Le changement climatique qui perturbe les saisons reste un grand défi pour nous tous. La récolte se fait quand les épis de maïs sont bien mis. Avant le stockage, les épis sont séchés au soleil pour qu'ils soient bien secs pour être égrenés. Les agriculteurs ayant suivi la formation dans nos de corps, appliquent convenablement les techniques acquises ils arrivent à avoir une production alimentaire suffisante et deviennent des modèles pour l'entourage qui les imite. Ainsi, les techniques agricoles se répandent rapidement et donnent des, résultats encourageants.